आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी